normálně bylo. Nám tak do toho? No, no ukáž. Počkej, toto tam, jak tělko? Ty ale za chvilku budeš sedět v tělku, jak ten, ten, <laughs> to reporter. Co máš za emoc s tím pavukom, ty kokko? Pozor, ale. To Je už je forma. Kurva, no. Tore to. You're a long way from home. This is Brazil! Pozriem sa, pozriem sa, ale e, teraz e, válčím v bojovej zóne, nemôžem, čau. Pýtala sa ma, že či nenechala zapnutý plyňak, ale hovorí, nemám čas. Nazdar kluci, dnes se podíváme, jak vyhrát hru ve Warzone. Klasičí, padáme na banku. Oh! Steven! Ah, man? Máme tady sami kokoty! Habibi, Habibi from Habibi. Hello, do you hear me? This is Putin. Who? Putin? Yes, this is yes, this is Vladimir Putin. You real Putin? Yes, this is Putin. Oh my god. Hello. Why are you, my friend? Who are you? You. Why you start the war? Because, because I don't like Ukrainian people. <laughs> you are Turkish. You are Turkish. No. Where are you from? Where are you from? Sukurum. Sukurum, kill you. Sukurum. Ukážu Deka! Nice try, peaches. Hey, they got him down. Nice try, yeah, coming. German pick. Halt deine Fresse! Aber da kommt du! Ja, Sarah, Kivia! No, typek tady. Kde? Kde? Vidím. Kde? Dobře, dobře. Tak, normálně, venom mám v těle. standing. What the hell are you? We are Venom. On second thought. Please. No co gameplay! Tu je! Kde, kde, kde, kde, kde? Dobili? Brian down. Ten má doběli? Myslím, hore, hore. Jsem strany. Knock, knockal jsem ho. Vyplo mi hru. Fuck you Blizzard! Fuck you! Time to kill. Dobre. Z boku, z boku. No! No! Jaj, do piči! Ty skurvy syn vyjebaný gotický kokot! Auto za nama. Bacha, ten nás přejede jak kokot. To vám jebe. Vy jste jebnutý. Ještě to pově, ještě to pově, máme lund. Byl Taky. Má proti je máš bacha. Juuu, tady repeči. Wow, to je jeblána! Ty skurvená pičná aktivizna! Počkej, ale... Ale pojď za ní, na druhou stranu, ty kokot. Opačně, jdeme, jdeme. jdeme. Opačně. Rando, ty kokot! Tato. No? Počkej, ale já to nebudem rád s kokotom. Prečo som mi dala peniaze do piči? Jak som Lívi, to je s partiou, kto je líder? Kokoti! Čo nevidíte, že sme prehrali? Aaaa, to sú, to sú, pomoc! Som Luka. Down! Pomoc! Kde? Luka! Luka! Minus. <laughs> In front of you, you bastard! He going there! On stones! Stones! And that's you shut, shut up. Shut the fuck up, you fucking piece of blind cunt! Fucking pussy behind computer, internet fucker, fucking fake pig with uh gingerbread. Is it isn't it one o'clock? Shouldn't you be Shut the fuck up, or I smash you! Your fucking balls I will tear apart! Save me, I'm Mary Jane, fuck me, sex me now. <laughs> Nový dubbing. <laughs> Ty jebe. Teraz som si predstavil, teraz som si predstavil tohle memečka, jak tam pristane k tej Mary Jane, vieš, ten Spider-Man z tej budovy.